assalomu alaykum azizlar bugungi videomiz hozirgi kunning eng mavsumiy va dolzarb mavzusi ya'ni uyni isitish haqida oldingi videoda sotib olingan kerosindan qanday foydalanishni ikki xil pechka misolida ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilaman isitish moslamalarining turi juda ko'p biroq bizga eng ma'quli shu kerosinli isitgich bo'lgani uchun mavzuni shundan boshlashga qaror qildik har bir isitish vositasida o'ziga xos tomonlari plyus va minuslari bor albatta ularni ham tilga olib o'taman keling oldingi videomizda olib kelgan kerosinimizni bakka quyish bilan boshlaylik maxsus ishlab chiqarilgan qo'l nasosi yordamida kerosinni bemalol kanistradan bakka quyib olish mumkin bak to'lganligini yonida joylashgan mana bu tuynukcha orqali kuzatib turish mumkin kerosin quyish baki 3 litr hajmga ega kerosin bakini to'ldirib pechkaga solilgach uni yoqish uchun qulog'ini oxirigacha burab biroz ushlab turiladi olov ko'rinib kattalashgandan keyin qo'yib yuboriladi bu pechka infraqizil nur ya'ni issiqlik manbaini ekran orqali kuchaytirib tarqatib beradi o'chirishda favqulodda o'chirish tugmasi yoki buragichni teskariga burash orqali ikki xil o'chirish uslubi bor buragich yordamida o'chirilsa hidsiz o'chadi yaxshi tomonlari ya'ni plyuslari haqida gapiradigan bo'lsak ustida choy qaynatish va hatto ovqat pishirish ham mumkin umuman shovqinsiz jim ishlaydi ikkinchi pechkamizda kerosin baki kattaroq yaxshi tomonlari haqida aytadigan bo'lsak to'qqiz litr kerosin sig'adi ishlatishga qarab yetti o'n kunga yetishi mumkin kattaroq xonani bemalol isitadi boshqaruv sistemasi tok yordamida ishlaydi monitor va turli xil funksiyalarga ega monitorni o'ng tarafidan xona harorati chap tomonda esa siz xohlagan harorat ko'rsatib turiladi ekonom rejimi taymeri haroratni ko'tarish va tushirish knopkasi bolalardan himoya qilish rejimi yoqilg'i tugayotganligi haqida xabar beruvchi funksiyalari mavjud har to'rt soatda o'chishni so'rab musiqa chaladi knopkani bosish bilan vaqtini yana to'rt soatga cho'zish mumkin bugungi videomiz shu bilan yakuniga yetdi umid qilamanki kerosin pechkalari mavzusida oz bo'lsa-da ma'lumot berishga muvaffaq bo'ldim yana keyingi videolarda boshqa turdagi isitish vositalarini tanishtirib o'tishga harakat qilaman va qiziqarli bo'ladi deb umid qilaman uylarimiz issiq bo'lsin qishdan sovuq yemay sog' salomat chiqib olishimizni chin qalbdan tilab qolaman xayr sog' bo'linglar